Добрый день любителям игры Royal Revolt 2. Сегодня на канале Бестудия с вами Хелпер, И я вам хочу рассказать, какую роль играет в этой игре черная магия. Посмотрим сначала на мои вещи, или как любят говорить многие, шмот. Шмот Вид довольно экстравагантный, особенно косынка, но главное характеристики. Я выбирал так, что вот у меня плащ с черной магией. Но самое главное два предмета, которые можно получить только в профессиональной лиге, профлига, за особые кристаллы. А кристаллы зарабатываются либо там в боях довольно сложных, либо э, в праздничных квестах или в квестах, э, фестивалях, так называемых, между э, битвами. Особенно после битвы на больших полях. У меня есть два таких предмета, которые я купил за кристаллы. Вот вирус Хоркоса который также имеет еще усиление заклинания черная магия. Ну и вот это самое интересное. Удары оружием заражают врага. Что это значит? Это значит, что с э, вероятностью почти 18% в бою мой герой может превратить любого врага, врага, с которым он на данный момент берется, в своего игрока, то есть переманить, другими словами, на свою сторону. И при таком ручном превращении вы увидите, э, э, враг становится зеленого цвета. Ну и недавно на фестивале, по-моему, где-то в районе Хэллоуина был как премия вот, вот этот вот серп, вернее, получается, что их два серпа, то есть у меня теперь два предмета, оба они находятся в оружии, которое превращает врагов в своих союзников. А там 15, там 17, 18, тут почти 16, то есть у меня уже почти 35% шанс это достаточно высокий. Ну и можно это качество усиливать, хотя всего на 0,1% оно можно. Кроме того, Здесь еще есть замедление с небольшим шансом 4% с половиной, но есть, иногда оно срабатывает. И, конечно же, само заклинание. Ну, это вещи не связанные, хотя делают одно и то же. Вот это заклинание. Черная магия высасывает души врагов и призывает биться на твоей стороне. Все понятно, коротко, красиво и ясно. Прокачивать его уже стало дорого. 500 жемчужин. Да и по качеству, по характеристикам от восстановления, ну, видите, чтобы даже на 10 минут сократить время, на 10% вернее, то нужно 10 раз прокачать. По 500 жемчужин в дальнейшем может быть и больше. Единственное, что вот эта новая опция с заклинаниями можно, видимо, 3% сократить э, время восстановления. Прокачивал я здесь в основном, ну вот немножко дальность прокачал, и в основном бонус к урону, которая вначале была все равно нулю. То есть, кроме того, что это заклинание превращает врагов в союзников, или заколдовывают, переколдовывают, как угодно, как понятней. Еще и наносит урон в радиусе своего действия. Ну вот и давайте попробуем, э, как это работает. Работает это очень даже красиво. Я уже было, как в любой игре, хотел забросить наверху появились эти предметы и стало играть интересней, интереснее и легче, потому что, как вы знаете, без э, с определенного уровня игры нужны уже реальные деньги, донаты, как вы любите говорить. Без реальных денег прокачиваться сложно или долго. Ну, кстати, Real Revolt на эта игра достаточно демократичная в этом плане. И тут можно развиваться и без реальных денег. Хотя, вот видите, постоянно приходят предложения, скидки на кристаллы, на одежду, комплекты. Тем не менее, любая игра приедается, если не играешь год-два. Хочется чего-то нового. Ну вот, обнаружив такие вот перчатки, такие серпы. И это свойство превращения мне стало интереснее. Стало интереснее играть. Я пока еще играю. Нет, ну не пока. Я захожу каждый день. И давайте проверим сначала. Вот тут у нас очередной квест с ниндзя один бой здесь проведем. Дело в том, что у меня мало кубков, и поэтому у меня слабые тут э, враги, и тут это не показательно, разве что сама, само заклинание здесь работает. А так враги слабые и умирают от одного удара, поэтому не получается их переколдовать. Ну, потом мы перейдем какой-то в реальный бой. Один бой здесь посмотрим. За нельзя. Заклинание работает, как и остальные. Вот удар молота, замораживание и черная магия. Превращенный враг станет полуп прозрачен такой, такой Ну, я здесь вот там далеко. А здесь я для какого-то большое Ну вот, наверх. Я не успел. Как видите, его мои стрелки лучненькие. очень то до того, как он подошел радио. Так, в этом квесте нужно обязательно уничтожать все башни. Поэтому нужно аккуратно идти, чтобы ничего не случилось. Поэтому я все время сзади добавляю лучников, которые подчищают возможно подключенные объекты. Ну вот идет тур. Вот у меня что подойду к нему. Вот нажимаю магию. Что ж такое? Не на то нажал. Вовремя. Успеем ли в этой игре? Возможно, есть вот такая опция, как пасхальные яйца. Видите, это очень удобно. А, не работает. А ну, ну вот, наконец-то получилось. И вот, видите, этот торт стал полупрозрачным и стал биться за меня. Вот он. короны, значит, что мы все уничтожили. Три сундука из шести. Ну, два. Ну, это редкая удача. Редкая удача угадать все три сундука. Так, и мы с вами перейдем сейчас бои с другими игроками, где посерьезнее. Вот это здесь, где посерьезнее. Бои 17 кубков. Три сейчас я посмотрю, какой это уровень. 98. Это для меня многовато. Нового врага. 86. Ну, хорошо. Пусть будет. Это где-то равный. И ну, тем более у него нету дикого зверя, не будет он нам мешать. Итак, смотрите внимательно. Мафия. И вот эти ребята, видите, с ними стали прозрачными. И тут они уже в моих рядах. И удачном раскладе. К концу боя. Уже целая армия. По имени Вица, хорошо, что у меня да? Грейл восстанавливает мое здоровье время от Ого. Добавим еще. Быстро. Он крутился. Надо пойти. А лучники пока работают за меня. Чем они хороши, что они... Так, используем заклинание. Вот видите, зелененький появился человечек. это тот, которого я переколдовал своим оружием. Становится зеленым цвет. Ну вот нам ладно попробуем. 35% но почему-то нет. Судя по которая с ударом приятельно. защита довольно сильная. Так. Прокачанная. Осталось 19 секунд. Вполне достаточно. Но я так практически никого не переколдовал. Три секунды, две, одна. И мы не успели. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, придется еще один бой. Ну, зачет 71%. Нашли спрятанное сокровище. Еще один бой попробуем. Что-то работали. Ежедневный квест секунд, 60 жемчужин. Ну, ну что ж, нужно попробовать еще раз. Зверевший зайка, уровень 98, это много. 10 кубков, 34, 90. Ну, в общем-то, чем выше уровень, тем тем сильнее защитники, но тем интереснее их переколдовывать, тем ценнее. Вот. Для начала викинг очень сильный. Ставил его вручную. Вот я его переколдовал. Видите, он стал зеленым, а это значит, что он теперь играет на моей стороне. Этого переколдуем. Вот зеленый. Бывший враг. Теперь друг. Нахрен расправил. господи, мне было переколдунулось. Опять видим. Она. И вот мы видите, как ловко заколдовали викинга. Вот, видим, И вот он тоже стал зеленым. Тоже стал играть. И мы победили трех викингов. Переколдовали. Ну, еще и помочь. лекарство оказалось только в одном сундуке. Ну вот, на этом я заканчиваю. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вы поняли, что такое черная магия и насколько она эффективна в бою. Если у вас будут вопросы, я постараюсь на них ответить.